қолбайым тартып алыста ұнытып бардық нәрсені сарор болу ансызда сағындым туған жер сәні. атым болсо азыр мен қалқылдап учуп жетсем де қалдайған сары талаңда қарлығаш болып кетсем де уктасам кире түшүмө аргымак чапкан талала тыюлбай кенжебай қойды саналап түйілбай тақыр